Saluton, carai! Ien mi de nove. Mi estas en parco, odio. Char mi besonis pauson. Mi... Vere... Restas sur tro longe, caido. Mi profitis la occasion por antaum editi con vi. Oh, estis demando, basta tempe, Ciu mi estas felicia? Cai la respondo estas yes. Iam parolis pre tio efective en ero cium mi pretigis por video deteio ciu dauras nur unum minuton. Sed mi volas tofigi laucasum por clarigi iam. Do, la facto che mi estas felicia ne signifas che mi estas contenta. Char, se oni contenti, contentigas sin de sia vivo, oni bremsas la evoluon de si men. Cai do, mi neniam estas contenta contenta, vere. Do, estas quasau malsato, cio restas ciam sub la surfazzo, ciel cetiu lago, cio ne? Estas tiu, vidu, la surfazzo, estas glazieta, estas io sub gi, cae tio estas aquo, cae aquo ne estas stagna. Do, estas la movigio de la vivo shanzo. Bone, yes, ed mi estas iom filosofici. Bone. Cae do, restas nur por diri, restu con mi, cun meditu, cun mi. Danko. Saluton carai, i volas legi kai mediti kun vi sur kelkai eh, uh, vorto i kiui estis solene pronunzita de Zamenhof rande de la fino de la sessa congresso in Washingtono iaro 1910 dum la malferma parolado. Mi estas ie pagio quarcent. Ni povas sekve labori tranquille – ni ne devas malgioi, se nia laborado estas ia foie tre malfacila cae sendanca. Sur nia flanco estas ne sole, la fairo de niai sentoi. Sur nia flanco estas ancao la nerefuteblae legioi de la logico cae prudento. Pazienze, ni semu cae semu, porche niai nepoi iam havu benitan ricolton. La metaforo de semado estas suffice ofta en ni diru la stilo argumenta kai retorica de Zamenhof kai ancau la alvoco de logico kai prudento do la basa ideo estas che por labori oni devas esti tranquila alicase malfazilas atingi resulto in per agitado cae dibociado. La pacienzo necessas, char sen pacienzuloi ne vidas la crescon, do la resulton post la semado. Sed cium longe, shainas al mi, che Zamenhof ne havis la perspectivon de unu homa vivo, char li ofte, cae en citiu el tiro tre clare citas la nepoin qui devus beni la non tempa in esperantisto in se ili laboris bone kai persiste kai mult foie lasta tempe mi pensas mi demandas min facte chu vere eblas che la nepoi povos beninin facte mi persone estante nepo mi effective benas ilin char ili successe travivigis esperanton ala duomo milito cae etio estis la plei granda defio quiu ocasis alla vivo povo de la lingvo char oni ne devas forgessi che ne estas lingvo e vivas sed homoi quiu vivigas ilin Cae do, cion fari usi la lingvon crescigi culturajoin de la lingvo ne honti sed malferme cae tranquile montri la existum de la lingvo, cae fossi sian sulcon, por usi metaforon de grava pioniro. Sed compreneble tio estas mia persona opinio, cae misci volas pri la via. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.